halo kawan. Ada apa kamu melarikan diri dariku? Benda apa kau? Aku yang mengawasi seluruh pergerakan dari blok ini. Kemarin blok ini hampir dicuri oleh entity. Tapi kami berhasil merebutnya kembali dan mengambil bloknya ke sini. Hampir dicuri? Tapi kenapa aku tidak merasakan pergerakan pada blok ini? Hahaha. aku yang membuatmu tidak merasakan apa-apa. Siapa kau? Perkenalkan, aku Elias. Aku berasal dari tanah di era yang error pada saat pengujian 19 Mei 2011. Aku gabung melalui dimensi waktu. Aku telah mengumpulkan banyak blok seperti itu di dunia lain. Sekarang, aku ingin mengambil blok itu untuk menyempurnakan badanku. Karena sudah bertahun-tahun, badan error berdiri. Saya membiarkan dia mengamuk ini karena jika kekuatan bagian ini terserang, habis sudah kita. Tenang, kami akan melindungi blok itu. Ah! Tidak ada lagi yang akan melindungimu, kawanku. Sekarang, aku akan mengambil blok merah itu. Tidak semudah itu. Kurang ajar! Bangkitlah pasukan-pasukanku. Setelah membangkitkan pasukanku, Aku akan mengambil blok itu apapun caranya. Kawanku, buatlah ombak yang cukup besar agar seluruhnya tertutupi oleh banjir. Maka aku dengan gampang mencari blok merah tersebut. them. apa tuh Bung Boyo itu yum, yum, yum. Meatball! harapannya apa sih Pak ke depan ini? Harapan ke depan adalah uh, bagi kami Sunda Empire adalah menginginkan bahwa negara-negara dan pemerintahan seluruh dunia di mana ada Kemana mereka pergi? Ya pastinya ke Nether lah. Frost, coba kau kirimkan sinyal perisaimu ke aku. Baiklah, ini bro. Dengan begini, aku bisa melacak keberadaan mereka sekarang. Apakah kita akan langsung menuju ke sana? Aku akan masuk ke sana bersama Romansyah. Kau tunggu di sini dan tunggu yang lainnya. Kita akan berusaha sekuat mungkin untuk menahan Helios mengambil kekuatan dari blok itu, oke? Okay? Baiklah, ketika semuanya telah datang, kami akan langsung menyusul ke sana. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi duluan. Gatot Kaca, pergilah dari sini. Biar aku yang melawannya.